Seit zwei Tagen protestieren hier in Frankfurt unter dem Slogan Blockupy Frankfurt Protestler, Demonstranten, Aktionisten, Aktivisten aus aller Herren Länder, äh, aus Frankreich, aus Italien, aus Spanien, gegen autoritäre Kürzungspolitiken in ganz Europa, nun endlich auch in Deutschland, während längst die Proteste in anderen Ländern ja in Fahrt gekommen waren, wie zuletzt in Großbritannien mit großen Streiks von Studierenden und, und äh, Gewerkschaften vor allem letzte Woche auch in Spanien, wo es zuvor schon im März einen großen Generalstreik gab, jetzt wieder an der Puerto de Sol und in anderen Plätzen äh, äh besetzt wurden und so lange Zeit gehalten wurden, nun also auch in Deutschland. Was alle verbindet, ist der Protest gegen den Fiskalpakt, der die Handlungsfähigkeit der Staaten, der Regierungen äh, sehr stark einschränkt und letztlich eine neoliberale Politik festschreiben will. Hier bei uns haben wir Celine Meneses, von der Partie de Gauche, die wiederum Teil der Front de Gauche in Frankreich ist, die gerade wunderbar abgeschnitten hat bei den Präsidentschaftswahlen mit ihrem äh, Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon. Und wir wollen Sie fragen über die Kampagnen und die Erfolge auch letztlich der Organisation in Frankreich. Bueno, Celine, dame 15, äh, eh, no, 15, 5 razones contra el pacto fiscal. A ver, entonces el pacto fiscal, primero que nada, es un pacto que se negoció de forma totalmente opaca, en total opacidad, eh, sin que los ciudadanos y, y, sin que los parlamentarios siquiera estén al tanto de, lo, de cómo se estaba negociando. Eh, nosotros que trabajamos en el Parlamento Europeo no recibimos los textos a tiempo, a medida que se estaba trabajando, eh, solo recibimos los textos en inglés, etcétera, sin saber quién estaba en el grupo de trabajo. Entonces, peor que lo que se hizo para la Constitución Europea o para el Tratado de Lisboa, que es la misma cosa. esta eh, es la primera cosa, la falta total de, democracia, de claridad sobre lo que se estaba haciendo. Segunda cosa y la más importante, el fondo del tratado, que es la regla de oro de la que tanto se habla, eh, que obliga a los estados a no, eh, gastar eh, más de, a no tener más de 0,5% de déficit estructural. Bueno, aunque el déficit estructural no tiene definición bien clara, es un límite absurdo que se pide constitucionalizar en el tratado o poner en una ley permanente, que es una manera de eh, impedir que los parlamentarios, que normalmente son los que deciden del presupuesto, eh, y el presupuesto decide de las políticas que uno puede hacer para los ciudadanos, eh, bueno, con, este tratado se impide que puedan decidir lo que van a hacer realmente políticamente. Eh, este tratado también impone sanciones financieras eh, para los estados eh, que, gastan más dinero de, de, lo que está previsto en el tratado. ¿no? Entonces, si tienes un déficit un poco más grande, se van a ampliar tu déficit sancionándote de manera inmediata. La Comisión Europea inmediatamente te sanciona eh, financieramente, eh, pidiéndote 0,2% de tu PIB, de, tu PIB de, multa. Bueno, entonces totalmente absurdo y rigorista. Eh, después de esto, ¿qué, más puntos podemos, decir? Sí, claro, eh, si no constitucionalizas bien eh, eh, esta regla de oro, o si no la pones al nivel suficiente, al nivel que hubieras podido alcanzar, el nivel máximo si posible la Constitución, pues los demás estados te pueden delatar frente a la Corte eh, Europea de Justicia y la Corte Europea de Justicia te va a obligar a, poner esa, regla de oro en tu Constitución eh, o si no, te va a poner otra multa. O sea que interesante, ¿no? Para tener menos déficit vamos a pagar más multas y más multas. Bueno, esta es la idea. Y lo peor de todo es que en este tratado no hay ninguna manera de modificar o de salir del tratado. Nada está previsto. En todos los tratados europeos normalmente algo está previsto para modificar, para salir. Ahí no. Entonces estamos bajo lo que se llama el Tratado de Génova, eh, que, tiene muy, muy pocas posibilidades de, de modificar y de salir del tratado. Es muy, muy difícil. Bueno, bueno, más o menos eh, estas son algunas razones por las que no hay que aceptar este tratado, que no es un tratado europeo en sí, porque es un tratado que se hizo solo entre gobiernos, es un tratado internacional, lo que permite que exista eh, a partir de 12 estados que lo, que lo acepten, que lo ratifiquen, lo que permite hacer presión sobre los estados que no lo hayan ratificado y sobre los pueblos eh, a los que se pueda pedir un referéndum. En todo caso, en Francia lo que estamos pidiendo es un referéndum para poder decir no a ese tratado. Bueno, habéis hecho una campaña muy efectiva en contra. <clears throat> ¿Cómo habéis organizado esa campaña? Primero que la gente vaya a las calles y luego a las elecciones con ese eh, efectivamente muy buen resultado para el Front de Gauche bueno, la, verdad, que la, gente, que la gente vaya a la, a la calle y que venga a las plazas con nosotros no es algo que tanto hemos organizado. O sea, hemos, por ejemplo, la, la tomada de la Bastilla. Hemos empezado diciendo en las redes sociales cosas así. Bueno, queremos tomar la Bastilla, queremos hacer un evento para cambiar de república, para hacer una sexta república en la que los ciudadanos puedan decidir de, lo que va a ser la, constitución, cuáles van a ser las instituciones bajo las cuales quieran vivir. Eh, y, bueno, la gente empezó a interesarse y eso, el símbolo de la Bastilla también e, e, es muy grande. Y, a la final pues fuimos 120.000 eh, en la Bastilla y una vez que eso se hizo, claro, todo el mundo quiso venir a las plazas eh, con nosotros y bueno, obviamente supongo que nuestro programa eh, Lo Humano Primero fue, fue, fue que se leyó mucho, que se vendió, a no, te sabré decir cuántos ejemplares, pero algo jamás visto en Francia desde el 81 eh, bueno, participó a que la gente se interesara tanto y viniera a, a vernos y a participar con nosotros. Muy bien, muy bien. Y bueno, la perspectiva del Front de Gauche, ahora otra vez va a haber elecciones en Francia. ¿Cómo piensas que se puede hacer máxima presión a Hollande, que ah, finalmente ha ganado las elecciones y que por lo menos retóricamente parece ser que quiere cambiar alguna cosa? Bueno, primera cosa, decir que es totalmente absurdo tener elecciones legislativas después de unas elecciones presidenciales. ¿ah? Normalmente las elecciones legislativas eh, deciden de la mayoría parlamentaria lo que hace el gobierno, pero bueno, en Francia tenemos esta, esta cosa tan absurda. Eh, después, ¿cómo hacer presión en Hollande? Bueno, primero, eh, la presión ya existe. El Frente de Izquierda hizo 11% en las elecciones y sin nuestras voces, nuestros votos, eh, François Hollande no hubiera sido electo. Bueno, entonces no puede hacer como si no existiéramos. segunda cosa, obviamente esperamos tener bastantes diputados y diputadas en el Parlamento, en la Asamblea Nacional Francesa. Eh, de momento nos dicen que, bueno, las encuestas dicen que vamos a tener más o menos el mismo resultado que en las presidenciales, 11%. Eh, esperamos hacer más para poder presionar todavía más dentro de la Asamblea, hacer un grupo eh, fuerte en la Asamblea para, decir sí o no a las leyes que se, se, propongan y proponer nosotros leyes interesantes y poner al grupo de los socialdemócratas frente a sus responsabilidades en materia parlamentaria y al gobierno, claro, que los acepte o no. Eh, bueno, eh, después eh, también haremos presión en la calle porque también tenemos esa tradición, ¿no? somos un partido institucional, pero también un partido que sabe luchar e, en, la calle y sabemos que la gente está dispuesta a, a luchar. Se enseñó porque, por ejemplo, unos días apenas después de que Hollande fuera elegido, la gente salió a la calle en Guadalupe. La gente sabe que tiene que hacer presión sobre el gobierno de François Hollande, que no quiere negociar nada en su programa, pero que esperamos lo va a tener que hacer, o si no, eh, seguramente va a fracasar. Muy bien, hay otro partido que ha ganado bastante en las elecciones, es el Front Nacional. Eh, ¿Va a ser eso el nuevo, digamos, partido popular? ¿Y qué hacer desde la izquierda? ¿Qué hacéis? ¿Qué campaña vais a hacer? Bueno, vamos a hacer una campaña frente contra frente, como ya lo hicimos en la campaña presidencial. Sin nosotros, no sé a cuánto estaría el Frente Nacional ha, llegado al 18%. es, bueno, e, es una lástima realmente. es el síntoma de que la gente se siente abandonada en, ciertas partes, de que el discurso de nosotros no ha llegado a esta gente, pero en esto los medios de comunicación tienen mucho que ver, porque Marine Le Pen no hizo mítines grandes como nosotros, ¿no? Eh, no tiene militantes así como nosotros no es así. Ella entra por la televisión. Entonces, es más que nada la propaganda que se hace en la televisión, la propaganda que hicieron eh, periódicos como Liberación o cosas así, que son ligadas al Partido Socialista, hay que decirlo, ¿ah? eh, que hacen propaganda a favor de Marine Le Pen, que hacen tatabulla con, con, con lo que es Marine Le Pen, que hace creer a la gente que sí, que es una opción válida, pero no es una opción válida y lo vamos a enseñar a cada rato. Ella es la candidata de la derecha, es la candidata candidata de los ricos, ella no defiende los intereses del pueblo. Por ejemplo, tomo el ejemplo más claro de todo. Eh, la gente de izquierda que quiere hacer subir, primero que todo, la, el primer, la primera cosa que hace un gobierno de izquierda es subir el sueldo mínimo, ¿no? porque nosotros todavía en Francia tenemos la, la suerte de tener un sueldo mínimo, no como en Alemania. Entonces, nosotros queremos subir el sueldo mínimo a 1.700 euros al mes. Marine Le Pen lo que dice es que lo va a subir un poquito, pero que lo va a subir gracias al IVA, a, las tasas sobre eh, la, consumación. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los propios, los propios obreros, la propia gente, va a tener que pagar por tener de vuelta la plata que ha pagado en su sueldo. Es una imbecilidad, es una trampa. Es con esas cosas que ya se dice representante de, del pueblo, esa billonaria. Eh, bueno, eh, vamos a, a enseñar todas las trampas que tiende al pueblo. Pues suerte y muchas gracias. ¿eh? Gracias a vosotros.